Masya Allah. Sahabat Allah Ustaz, mohon cepat sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang usia berapa Ustaz? Kayaknya Pak lebih muda ini. Ya, saya jadi semangat. Semangat ya. 61. 61. Dua tahun lagi. Mm -hmm. Seusia Rasulullah. Ah. Rasulullah wafat umur mm -hmm. Kalau umur 22 tahun lagi cukuplah untuk berdakwah dalam keadaan sakit saya tetap semangat apa saya harus bisa tinggalkan dulu saya artis banyak merusak umat kalau menjadi pernah penggemar hari mukti maafkan saya dunia ini bisa sejahtera dunia ini selamat dengan diturunkannya hamba Allah yang paling mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.